Hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o E-Honda e o Kag. Confira o vídeo até o final e é isso aí! Bora pro vídeo! Round 1 observando aqui pra ver se o Erronda veio que nem um desesperado. Taca! Tá aí pensando muito. Tá assim. Que Fica aí com essa mão pra você ver. Ah, agarrão. Ah. Vai pra lá sozinho, é? Eita! Ah, morte da cara, chuta! Round Vai ficar com essa mão? Chegar perto. Toma. Ah, quer vir com tudo pra, pra me agarrar. Ah, sabia que você ia querer fazer isso. Ficar esperto no seu jogo. Toma aqui, ó. Quer agarrão? Toma o meu pilão na cara. Tá, vem. Quer me agarrar de novo. alguma coisa pra acabar logo com, com isso. Ah, ele vai ficar roubando com essa mão, gente. Ah! Final round. Fight. Hum, você vai ver. agora. Ai, eu errei. Fica quieto! Vem aqui. Eu tô doida pra dar um pilão. <laughs> Viu? Você vai ver. Toma! Ah, morre logo, pilão! Ai, tu saiu! Vai, VT! <laughs> morre! Quase que eu perdi a oportunidade. you win! Olha... bem. Continuar aqui na luta. Poxa, vamos? ter muita atenção. tem muito segredo, não. Né? Atacar. É eu atacar. Ah, deixa eu te pegar. tá doido. Ah. Toma aqui, pilão, de novo. eu, meu, esse que tava tá difícil. Você vai ver. Eu vou cair! Ixi, caiu certinho. Round 2. Vixe, calma aí. Fica quieto! Vem que Morre logo! A vantagem do Zangief com personagem assim é que... Rápido. Um golpe vai muito sangue. You win. o jeito é ganhar. close to a up. bom, o amigo aceitou a proposta rápida. Eita! Vem aqui. Pra cima que foge. <laughs> Ai, eu perco. Mas cuidado também para não tomar farofa. Pulou! Só mais um golpe! Vai, não foge não. <laughs> Round two. Chega, né? Ah! Olha, não para. vou te agarrar. お前はもう死んでいる何ソメソピロータモヘウォー aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então, até mais. Tchau!